Ассаламу алейкум, құрметті қырғызстандықтар, құрметті қырғыз елі. Шындығында біз добуш беріп шайлаған депутаттар жогорку кеңешке жумушка келгенден кийин коомчулуктун элдин мамлекеттин кызыкчылыгын колдой турган элге пайдалуу иштерди кылыш керек эле бирок тилекке каршы кээ бир депутаттар ал жака кейін кийин элди экиге бөлүп жарып элдин мыйзамдуу укугун бузуп жатат тактап айтканда малиев арсланбек аттуу депутат кыргыз мамлекетине буга чейин дагы зыяндуу иштерди жасап жатат буга чейин куранды бурмалап хиджабка асылып жана ошондой эле казинону колдоп келген азыркы учурда хиджабка асылып мотураган эже карындаштарыбыздын укугун тепсеп жатат бұл малиев депутат конституцияға динге системді түрді, қайта қайта қарсы шығып келеді біз мыйзамды өлкөдө жашайбыз бізде баш мыйзабыз конституция ал жақта бұл туралы емдеп жазылған кыргыз республикасынын конституциясы 24 төртүнчү берене эч ким жынысы расасы тили майыптуулугу этностук тандығы, туткан дини курагы саясий же башқа ынанымдары билими теги мүлктүк же башка абал ошондой эле башка жағдайлары бойынша басқармаланышы мүмкін емес деп тұрады а, білім беру жөнінде мыйзамды қарасақ үшінші беренеде білім алу укугу дейді қырғыз республикасының жарандары жынысына улутуна тіліне социалдык жана мүлк абалына денсаулығын соолугунун шектелгеніне чектелгенине түріне түрүнө жана мүнөзүнө дин тутуусуна саясий жана диний ынанымдарына жашаған жеріне жана дагы басқа жагдайларга карабастан билим алуға құқықты құрметті депутаттар сіздерді эл шайлаган сіздер елдің қызматындасыңар ошол үчүн эл сурабайт эл талап коет ел өзү билет кимди коет кимди шайлайт кимдин мөөнөтүн узартарын а кимдин мөөнөтүн жеткизбей кетирерин дагы эл чечет ошондуктан малиев арсланбек аттуу депутатка мандатын тапшырышына кыргыз элим кол чогулуп баштады элди бөлүп жарган малиевке окшогон депутаттар керек эмес